Πάμε, πάμε να δούμε λίγο γρήγορα το θέμα με την ε, Σοφία Τιξανθοπούλου κάθε Παρασκευή Πόντιο YouTube ε, όπου πέρα από την σάτυρα, πέρα από τη χαλαρότητα που προσφέρει, προσφέρει και επικαιρότητα τελικά. Σοφία, καλησπέρα. Καλησπέρα Παναγιώτη. Λοιπόν, ανταποδίδω τη φιλοξενία σου. Ε, ανταποδίδω τη φιλοξενία σου στο δημοτικό ραδιόφωνο. <laughs> ναι, όντως, κάπως έτσι γίνεται. Λοιπόν, ε, πώς γίνεται και πέσαμε πάλι στην επικαιρότητα με τα λεωφορεία ε, που αρχίζουν επίσκεψη από αύριο, ε, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Να δούμε και πώς θα το πάρει και ο κύριος Τσίπρας που θα δει αύριο αν δει τη Θεσσαλονίκη χωρίς λεωφορεία. Δεν ξέρω αν θα το εντοπίσει αυτό το κομμάτι. Πάντως αυτό που έχω να σου πω είναι ότι επουγαλέφτα με τον ΟΑΣΤ. Δηλαδή, βαρέθηκα, δηλαδή. Α. Βαρέθηκα, βαρέθηκα. Με τον Άστ, όχι μόνο ω προ τον οργανισμό, ω προ την πολιτική που επικρατεί και. Ω προ την κατάσταση, ρε Σοφία. Οι εργαζόμενοι ναι, να είναι απλήρωτοι και οι πολίτε τη Θεσσαλονίκη να εκβιάζονται, γιατί περί εκβιασμού προσωπικά ε, το παίρνω εγώ, το θεωρώ εγώ. Μάλιστα. Για να δούμε. Για να δούμε. Λοιπόν, Μένα με στεναχωρεί. Λέω, πάλι, πάλι το πόντιο Tube λοιπόν θα είναι Έτσι. στη στάση του λεωφορείου και θα περιμένει δεν ξέρω για πόσες μέρες ε, είναι η παροιμία που λένε οι πόντι το γίδε για κι εγώ τον ελάγγευε δηλαδή η γίδα κυλοπονούσε και το κρυάρι, το κρυάρι Παναγιώτη πηδούσε. <laughs> και, όποιος, ε, και όπως θέλεις πάρτο που λέμε. Συνήθως έτσι συμβαίνει. Σοφία, σε ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε Καλό να το δούμε. Σαββατοκύριακο. Επίσης, Καλό Επίσης. Σοφία, τι περιμένεις εδώ. Το λεωφορείο. Δώδεκα μέρες είμαι εδώ και το περιμένω. Αλλά δεν φταίει κανένα άλλο. Είναι αυτό που λέει η γιαγιά μου. Το γίδα κυλοπώναγε και ο γότσον ελάγγευε. Δηλαδή. Η γίδα κυλοπονούσε και το κρυάρι την πηδούσε. Τώρα μπορούμε να πούμε πολλά, αλλά υπάρχει το Εσουρού, αντιλαμβάνεστε,